हाय दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल में आज का स्टूडियो में बताऊँगा कि आप कैसे व्हाट्सएप की न्यू ट्रिक मैं आपको बताऊँ कि आप कई दूसरे फोन से भेज सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर चेक कर तो टाइप मारना है स्टार मार्कर सर्च पर क्लिक करके और इसको इंस्टॉल कर देना है इसको इंस्टॉलिंग के बाद इसको ओपन कर देना है इसके बाद नेक्स्ट यस फिर राइट फिर एक ऊपर पर सीधा ओपन फिर ओपन तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप क्लिक करना है फिर कोई किसी तभी सेंड कर मैं इधर आई सॉरी मैं इधर आई हाउ जो पोर्ट्रेट हाउस पर क्लिक है वो पर कर मैं इधर ब्रैकेट इधर सेंड पर तो दोस्त इतना है बस तो दोस्त अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब का बटन दिखा सब्सक्राइब मारकर इसके बाजू का बटन पर क्लिक कर लें दोस्तों कैसे लगे हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कमेंट कीजिए टाटा बाय लेट्स कम